Hello dan Assalamualaikum bersama saya lagi Safwan dan hari ini kita akan sambung lagi reaction kita Agent Ali episod 3, episod 2 memang pasal Alpha tu main control aku ingat dia akan cover lebih daripada satu episod tapi tak pun So kita akan tengok cerita baru pula di episod ketiga tanpa buang masa, jom ha, Kita dekat pelabuhan Barang dah sampai Hmm Oh game motor, game motor Oh ini mak rempit ni. Komeng. Ooh, weapon. Eh, macam weapon dia. Si ada neon-neon lagi. Crowbar. crowbar je banyak weapon ambil crowbar je. Kejarlah dia apa lagi Kan Inilah Ali Oh ada orang lain Kena minyak hitam Oh, kena ambush Itu dia, siapakah itu? Makan helmet Nampak macam perempuan tak? Siapa ni? Lesti. Alright, bom. Gravitational pass. Macam pulling pass lah. Banyak betul yang pakai pass ni ya. Eh? So, kalau dia pulse, maksudnya dia pun agent mata juga kan? Ataupun tak sebab dia pakai baju warna hitam tapi cool gila weh baju hijau. Dia punya scarf ke apa. Ya itu dia tak tahu perempuan misteri identitinya Seri. Ingat Seri nama orang. Seri event Oh Sampah tu tak buang Ah. Mak kadang-kadang macam sengaja je Alicia ni kan. Ui, oh, bestnya buku teks ni. I hate you, eh? Mai. Cikgu dia reply balik lepas tu banyak dapat. Eh? Siapa yang nak pergi? Dua-dua. Oh. Mungkin yang tu kira open lah untuk Ali pergi ni lah. Ya, lagi seorang ni pun sama juga. Yap. Dua-dua dapat call eh. Ataupun dia nak tahu Ali buat apa. Eh! Surat cinta! Victor? Eh, jauh. Dia suruh bagi Victor. Hahaha. <laughs> Lah. Jadi orang ketiga pula. Tukar hantar. Eh bagilah kat Victor tu. Combo lah. Oh. Tapi kita tahu Alisha is one of the MC juga lah kan main character kan. Sebab dia pun sama. Uh, hijau. Oh, okay. Scarf dia warna hijau. Alright. Oh, okay. Aku dah relate lah. Okay. Satu episod dia. Okay. Dia suka pakai warna hijau eh. Sebab aku suka karakter warna hijau. Yeah. Of course. Tapi kan Alicia punya kostum Nampak macam Orang jahat kan eh? Orang hitam Eh apa hal tu <laughs> Ya, komen. Abang Bear Binocular Ooh. Remote control lah. Lah sebab itu je function spec dia yang okey kan. Kalau combat boleh. Oh nampaknya ada pilih bulu ke apa Yup Papa alright Bapak dia Ya yeah. Sayanglah sayang anak dia Ya, yeah, bapa dia tak tahu. That's why lah dia tak dia tak pakai macam kostum team apa apa mata kan. Dia pakai black suit macam tu eh, macam misteri kan. Uh, oh, telur! Tak nampak lah kan? No, no, C-Tag. Machine gun. No, oh, tayar pancit. Wah, komeng. <laughs> cool gila komeng. Kecil-kecil cili padi. Gila tayar dia ada grinder weh. Motor dia tayar ada grinder. Datang dah. Oh, dia pakai. Oh, ni baik ni kostum dia sebenar. Warna kuning. So apa power Elisha eh? Okay oh dia yelah dia elastic ah dengan yelah elastic pulse. Yap. Slingshot, slingshot. Bergaduh pula kan Ya, ya, dia ambil kesempatan kan Oh, dia lah tadi tu Control drone kan Hmm Oh no. Siapa tahan? Angka bakar. Oh no. Ah, itulah bergaduh lagi. Lepas tu komen pun lari. Of course lah, dia takkan mati tapi dia akan injet lah. Sebab dia kan daripada apa teras combat kan. Teras combat probably semua tanky kan. digantung Saya <laughs> cakap bakar tanki Sengaja kan ha. Yang kebakar tu di cover tu Ya yeah. Elisha kena open sikit Kalau tidak It's gonna be a problem weh Dah Weh cikgu ni pula ajar semua ke apa? <laughs> Wah, Victor Mesti dah bagi cara net Eh Dia orang bercinta pula dua-dua kan eh? So kita boleh nampak lah Alisha ni memang orang kata well trained lah kan Dia memang training banyak lah kan Compare tu Ali yang memang sekarang ni dependent dengan Iris ni kan Wah oh, bola leleh bai Apa lagi smash lah Wah oh, smash Kena ke tak tu Oh it, oh it. Oh dia dapat barang tu So senanglah dia nak merompak Oh, habis semua duit-duit weh. Macam macam mana Alisha boleh tahu ada ni? Ha. Oh. Hmm. Dah. Itulah dia orang ni menyimbang. Oh ada barrier weh. Tak boleh ada barrier. Oh komen ni pun satu kan Sebab komen ni dia boleh tahu kan Kelemahan duo ni sekarang ni adalah kerjasama Kan Ya yeah. Ha ha ha. Ya dia sniper kan Haa So boleh highlight lah Karakter dia memang sniper lah Sharpshooter Sniper macam tu lah Okay, Ooh, alright, naik drone eh Ha! <laughs> Oh! Jangan bertembung lagi sudah. Let's go! Oh, kena kau. Kenapa Ali Shah punya shot semua cool-cool eh? Oh, oh dia dia pakai apa tu? Glove tu eh? Ya. Oh dia boleh panggil motor dia eh? <laughs> Belah lah weh! <laughs> Nice tu komen Komen <laughs> Villain yang memang Padu Dark Dia terbalikkan cerita dia kan Ya kan ya, Sampai selamat itulah Syabas bye Ada potensi lah masanya untuk duo kan Uh, ada lipas Sekejap lipas ni bukan waktu starting tu ke Waktu episod satu kan Ya diorang, diorang aku lupa pasal diorang Wow. Alright. So aku ingatkan macam apa DOS dengan Trash tu dah lupa dah. Rupanya diorang sentiasa mematikan. Dalam base tu ada lipas diorang tengah mematikan kan. Alright. So itulah dia episod 3 Agent Ali. Very very nice. Kita boleh tengok Alicia beraksi hari ni. Dan juga Ali lah. Tapi Ali punya action macam biasa lah. Alicia punya shot memang clean gila lah. Aku suka. Cantik. Uh, dan itulah dia untuk episod 3. Kita akan jumpa lagi di video akan datang untuk season 1 episode 4 Ejen Ali kita jumpa lagi assalamualaikum dan bye bye